السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي شانيل اليوم ان شاء الله ماشي الطبخ اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم معايا لواحد السفر لامستردام اولا لهولندا وبالخصوص لواحد المدينه اللي سميتها فولندا اللي كتواجد تقريبا واحد 20 كيلومتر على امستردام مدينه سياحيه بامتياز فيها مجموعه ديال الحوايج فيها غادي تشوفوا الثقافه الهولنديه وغادي تشوفوا مجموعه ديال الحويجات اللي غادي يعجبوكم غادي نديروا واحد الزياره لواحد الميزي تاع الفرomage المهم نتمنى لكم فرجه ممتعه نتمنى انكم تستمتعوا معايا بهذه الجوله ونتلاقاو اخر الفيديو ما تنساوش كذلك راه كاين مجموعه ديال آه، لي فيلاج اللي كاين بالقرب من فولندام واللي هما قرابين وزوينين حتى هما وعندهم واحد لو شارم زوين وكتشوفوا فيهم الثقافه الهولنديه هنايا كنكون وصلنا اخر جزء من هذا الفيديو نتمنى انكم استمتعتوا ونخليكم مع هذا المنظر ديال هذا باتو بحكم ان هولندا كان معروف عليها التجاره البحريه وبالصيد وبمجموعه ديال الحوايج نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد او وصفه جديده ونخلي لكم الراحه بيزو